全部あげて、近づいたら動いてやるはい。ぼーっとするように見えていらんことばっかりするから。

もっと早く言うのなそれが僕はじゃあ手がいつも8人8人違ったわ床に穴開けてほしいなっていうのはい点出たら水がたまるんですかだせっかく俺こっち来たからなんでこっちばここまで持ってそっちで食べたいんなあそうじゃあ俺が嫌であっち行ってたわけじゃない 俺はさ、れちょっと熱いのかな母ちゃん神なんてちゃんあ、神ラーメン氷選んでるでみんな一緒に見んで しやすいし分かりやすいあもうこっちで <laughs> こっちで食べたらいかん母ちゃんがこっちに来たんで あ、わかりましたよ。はい、じゃあね。 <laughs> はいはい。俺も忙しいね。 <laughs> そうね、横に並んで食べて。はい。うん、なあこさん。おおかね。悪口言ってんやろ、そこに。 <laughs> いや、やったら、あ、どうしたら、もう、いや、もう、いやこうやってさ、のマスクやめていきやんんね。 ほら、氷は。氷、氷、ほら。ほら。 こり上げよかったあとうんそんな感じやったよ <laughs> ほらじゃあありがとう <laughs> ありがとう言うたけどじゃあがついとったじゃあありがとうバイバイ忙しいよあんたあんたが行かまくてる今ない